hiasan yang paling indah hiasan yang paling indah bagi seorang abdi Allah itulah ia wanita solehan ia menghiasi dunia itulah ia wanita soleha ditutup demi kehormata.